大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的节目。关于世界，岁月如梭，又到了我们每个月的流月总论解析。这个月推出的时间比较慢，因为停电的次数比较多，老师也没办法顺利的录影，所以说啊，请大家多多包涵一下。好，在这个阳历六月啊，我们会遇到两个节气，分别是六月五日的芒种，以及六月二十一日的夏至。这两个节气啊，在这个时候，我们可以说。 今年太岁的能量将会开始达到了顶峰，所以任何运势的吉凶通常会在这个月会展现的特别的明显。有参加老师年初批流年服务的，很多朋友会在你的行运曲线中看到，在阳历六月啊，不是时运曲线特别的高，不然就是突然降到特别的低。所以这个月做任何事情。 都要特别小心，很容易就容易发生了情势逆转，发生了不可置信的变化状况产生。首先呢，我们先来看看第一个节气，那就是芒种。芒种这个节气啊，对于亚洲地区，尤其是华人区，会有特别的影响。在芒种当天呢，太阳的位置会到达黄金的七十五度。芒种这个词的意思啊，是黄河流域的地区的那个时候呢。 他们的稻子啊会结成的种，而结成稻种的谷粒上面会产生了一些细芒，也就是稻芒，故称为芒种。而芒种也是农作物种植时间的分界点。到了这个时候啊，华南地区的梅雨季节即将结束，转变为午后雷阵雨，天气也会逐渐的转为干热，使得不适合在夏日种植的一些农作物的生长率啊，存活率会开始降低。 而长江中下游以及日本南部地区，则会在这个时候啊，进入到了梅雨季节。而太阳也在芒种当天直射澳门地区，所以对于南方地区啊，会有比较显著的改变。当然，大雨也可能会持续的一直不断的下，各地的防洪警戒都要特别的来注意了。像印度，不但可能有像现在这样的狂风，还可能会迎来暴雨。 这对于印度的疫情来说啊，真的是有一种雪上加霜的状况会产生。而芒种在大中华地区啊，在古书中分为三候，分别是哪三候呢？分别是第一候螳螂生，螳螂在这个时候要破卵而出；第二个是捐始鸣，这也是所谓的伯劳鸟啊，在这个时候会在枝头出现，并且开始鸣叫；第三候就是反蛇无声，反蛇鸟停止了鸣叫。 而同样是在这个时期啊，在日本的时候，因为它的维度的不同，所以它会分为另外三候，分别是什么呢？第一候还是一样，叫做螳螂生，螳螂要开始长大了。第二候叫做腐草为萤，萤火虫会在这个时候开始出现。第三候叫做梅子黄，就是梅子啊，它这个果实啊会由青转成黄色了。而第二个节气呢，就是什么呢？就在六月二十一日的夏至，在夏至当日呢。 太阳到达了黄金九十度的时候，而夏至也非常特别，是什么特别呢？它是我们中华文化的历史上第一个被确定的节气，在什么时候呢？在西元前七世纪，古人呢，他用一个叫土龟的去量这个日影，也就太阳这个造成的阴影。夏天这个时候，夏至这个时候啊，它的一个日影是最短的，所以它是这一天称作为夏至。 而夏至里面这个至这个字的意思呢，很多人会误以为真正的夏天是要在夏至这一天才开始，这其实是一个误解。为什么呢？所谓的夏至啊，在我们的古书中是有记载的。夏为中者，至有三义：一以明阳气之至极；二二以什么明阴气至始至；三以明日行之北至。 物位之志。所以老师有说过啊，这个月啊是太岁力量最强大的一个月，也是其来有志的。而夏至当日啊，太阳几乎直射北回归线，北半球的白昼会到了最长的时间，北极圈以北的地区，含北极圈呢，太阳整天都不会降下来，形成最大面积的极昼区。但是之后啊，就会慢慢的开始减弱跟缩短了，也就是从极阳要开始转为阴了。 但并非夏至是最热的时候，这个对于天气来讲，为什么呢？因为它在夏至之后才会开始变热。为什么？因为是因为啊，太阳虽然在那个时候啊，对地球做做出最强大的照射，但是呢，因为地球跟太阳它是有距离的，所以说这个热辐射啊，这必须过了几天之后，气温才会开始慢慢的往上。 希望那个时候啊，我们台湾的电厂啊，还包含核电厂，都是顺利发电的。不然老师这边呢，又要一周停好几次电了，真的很不方便。而在夏至当日啊，是能量以及跟端午节是可以平，可以说是相对强大的时间。所以在整个阳历的六月啊，我们要特别的小心去做任何一件事情，因为不是最好就是最差，这个是非常需要注意的事情。 南北半球的季节啊，也会在夏至的时候啊，开始明显反转时间的起点。北半球要开始慢慢调整日照的时间，南半球要开始慢慢的迎接冬暖花开的一个起点。这里老师还是要强调一点了，有一些先生啊，他号称南北半球的季节相反，所以八字要反着看。 这个是毫无根据跟道理的。如果这个理论是对的，那么住在赤道地区的国家，那它是不是就没有八字了？因为它所有日子都是夏天，不是吗？说这个是不合理的，不要相信这些没有根据的说法。武术这门技术啊，它的起点是在哪里呢？它的起点是在日月星辰、宇宙穹苍，而不是地球本身的春夏秋冬。这个观念错，后面你怎么算都是错的，好吗？ 好，说完了我们气候变化以及节气说明，接下来我们要来看看关于我们世界的局势变化。说到世界局势，首先我们要关心一下疫情。关心疫情，我们要先从世界经济最强的国家，也是就是美国，我们开始看起。在过去，我们从年初啊，我们一直不断的每个月都做预测，从一开始从十万以下、八万以下、五万以下，到这个月呢都是应验的。那么下个月，也就是阳历六月，它会不会降到更低呢？其实这个是有困难的。 为什么呢？因为美国现任总统拜登啊，已经解除了口罩令，那这个对美国只有坏处而没有好处。那么第二个问题是什么呢？第二个问题就是印度的变种病毒啊，它进入美国以后，它对于现在的辉瑞疫苗或是莫德纳疫苗，是不是有足够的抵御力呢？这个就是美国未来它的疫情反复的重要关键。 当然，现在辉瑞疫苗已经做出了测试，它可以具有印度变种病毒有百分之七十六的防御力。但是呢，变种病毒它有可能再变种，所以是说啊，这个不知道它到底能够防御多少。所以说，即使打过疫苗的，未来疫情有没有可能反复，它的几率还是有的，只是它的降。 到重症的机会是比较低，但是不代表你可以完全免疫，这个就是我们未来要观察的一个重点。而在印度方面啊，扩散出去的印度变种病毒的疫情，在六月的时候啊，未能见到好转的迹象，反而有可能更加严重的趋势，这个来势汹汹啊，不可不防了。世界的经济啊，可能会在这个六月迎来比较大的变化。 股市方面可能会有大幅度的涨跌，当然无论大涨或大跌都有能够赚钱，但是如果是重复的、不断的大涨又大跌，就不一定有很多人可以赚钱了。而更需要注意的是，有做杠杆的或是有做融资融券的朋友，大涨大跌的上冲下洗，就是让你会可能会突然发财，然后又突然的破仓，不然就是先让你短时间的穿仓，然后又。 被迫出场之后，局势又整个逆转，这个状况是很容易去出现的。总之，这个月假扮财神的恶魔，容易在这个月呢演出一场非常有意思的表演。老师还是建议最好不要在这个月去急着操作股市或是期货。如果真的要操作啊，这是你的兴趣，你没有它你不行。那么至少你要去杠杆化，做了一些实操的操作。 而不是说你要做一些融资融券或者是杠杆倍数，这对你的危险性太大了，好吗？如果是这样状况之下，当你损失的时候，你也能够损失有限；但是获利的时候啊，你还是可以保有自己的获利基础。 而在世界局势方面啊，阳历四月我们预测到会在阳历五月的时候，世界上会有一些小规模的战争发生。那么我们在五月的时候啊，就看到了以色列跟巴勒斯坦的热兵器开始进行了对战。那么在六月，除了小规模的战争，还会持续。 也会受到新秀的影响，世界上容易发生的政变或是更多的战争出现，所以世界在这个阳历六月啊，可以说是蛮不平静的。所以各位要保持好警戒，做好自我以及家庭的储备，以面对任何可能的变化。在二零二零年，人们不相信世界会有一天陷入了静止。二零二一年。 以前印度人不相信我虔诚的祭祀神明居然会成为我要命的场合，台湾人更不相信有一天我们会突然进入了三级防疫警戒，在意外发生之前一切都是感觉难以置信，但是谁能够实时的做好准备，谁就可以以不变应万变。感谢大家今天的收看，下一篇我们来做更新十二生肖的运势解析，感谢各位今天收看，我是陈老师，我们下次见。